sababahan awgood turkigu kuma laaban doono addeecitaanka maraykanka siyaasadda arrimaha dibadda ee adag ee ankara ayaa halkaa taagan sidaa waxaa baahisay majaladda foreign bolocy ee ka soo baxda dalka maraykanka barnaamijkeenna xogtadaas oo waxaynu daaha kaga qaadaynaa warbixinta oo uu qoraaga caalamiga ee dalka maraykanka u dhashay ee samuel huntigon uu ku faahfaahiyey sababaha aanay turkigu xilligan kadib u sii hoos joogaynin dalladda caalamiga ah ee maraykanka iyo xulafadiisa isagoo qoraagu bilowgii sagaashanaadkiina warbixin uu sidan oo kale ugu soo qoray mustaqbalka siyaasadeed ee turkiga ku saadaaliyey in aqoon-yahanada cilmaaniga ee xilligaa xilka hayay ee turkiga ay barakicin doonaan hogaamiyeyaal wadaniyiina ah iyo kuwo siyaasadda islaamiga ah xambaarsani saadaashiisa oo xilligaa la arkay haatan waxa uu qoraaga samuel leeyahay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay xidhiirka turkiga uu la leeyahay maraykanka iyo yurub wuxuu ahaa mid qasan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan ayaa inkastoo ay meelaha qaar ka wada socdeen haddana waxay dhisteen nacayb noocyo kala duwana iyagoo shakhsiyad ka dhiganaya xidhiirka labada dhinac taasoo waxyeelaysay ku dhowaad dhammaan arrimihii siyaasadda turkigu wuxuu ku kalsoon yahay in maraykanku taageerayo xoogaga kurdiyiinta suuriya iyo inuu gabaad siiyey wadaadka fadxullaahi gulaac oo ay ankara u aqoonsan tahay inuu yahay maskaxdii ka dambeysay afkabigii dhicisoobay xidhiidhka turkiga iyo yurub ayaan isna sidaa ka fiicnay hogaamiyaasha reer yurubna waxay ka daaleen buuri qoraagu wax uu ugu yeedhay go'aamada uu keligii qaadanayo turkigu iyo hamigiisa uu u leexinayo muruqiisa milatari dhanka bariga mediteraneanka dhanka kale ankara waxay u jeesatay yegleelitaanka la howlgalayaal cusub dowladduna waxay iibsatay nidaamyada hubka ee ruushka oo ka dhana rabitaanka xulafadeeda nacto waxaana kala shaqaysay moscow mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ee ay ku jiraan dhuumaha gaaska iyo dhismaha xarumaha nukliyeerka turkiga iyadoo turkiga iyo ruushku ay wadajir u xardheen aagaga saamaynta liibiya iyo suuriya dhowaanahana turkigu waxay kaloo lugta sudheen shiinaha isagoo kasbanaya saamiga uu ka helayo maalgashiga caalamiga ah ee shiinaha wuxuuna turkigu iibsaday tallaalka covid oo ay soo saartay shirkadda shiinaha ee sinovac tanina ma aha udub dhexaad kumeelgaadha laakiin waa isbeddel qoto dheer oo ku wajahan jihaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee turkiga ku dhowaad labaatankii sano ee xukunka ordogan turkigu wuxuu ka weynaaday xiisihii sidii uu u ahaa barkii hore inuu ku tiirsanaado naadiga trans atlantiga ama inuu raadsado xubinnimada midooda yurub iyadoo dowladdu aad u danaynaysay inay ka dhigto waddanka sidii hoggaan heer guba ah inkasta oo reer galbeedku ay weli u hayaan hilowga ku saabsan doorka taariikhiga ah ee ankara ay ku leedahay isbahaysiga reer galbeedka hogaamiyaasha turkiga oo si qoto dheer uga shakiyey la socodka gaashaanbuurta neto ayaa waxay ka hadlayaan ismaamul istaraatiijiyadeed oo ay gaar u yeeshaan isagoo hannaankan dambe ee jamhuuriyadda muslimka ee cilmaaniga tusaale ifaya u ah awoodda isbeddelka ee nidaamka horta turkiga maantuna waxa uu su-aal ka qabaa qiimaha ay leedahay in lagu sii dhaqmo xeerarkii reer galbeedku dejiyeen qoraagu waxa uu leeyahay turkigu wax walba ka hor maanta waxay u ooman yihiin inay noqdaan awood gooni isu taagta siyaasaddeeda cusub ee arrimaha dibaddana waxaa sida ugu wanaagsan loo fahamsan yahay inaan loo sii jeedin dhanka ruushka ama shiinaha laakiin ay tahay mid dhexdhexaada oo muujinaysa rabitaan ah in lugba xero lagula jiro iyo in la maareeyo loolanka awoodaha waaweyn taliska ordogan wuxuu hindisay isbeddelkan iyo jawigan caalamiga ah ee la ogol yahay jawigan oo aanay dowlad cusub oo ankara laga dhisaa ama isbaahaysi reer galbeedoo lasoo xoojiyaa midna aanu dib u soo celin doonin shabakada isugu jirta siyaasiyiin howlwadeenno saxafiyiin iyo aqoon-yahano si furan uga shakisan la jaanqaadka reer galbeedka ayaa hadda hadhiyay dhaqanka amniga dalka ah siyaasad dabadeed oo madax bannaan oo turkigu leeyahay ayaa halkaa ku sii nagaanaysa dhaqangelinta istaraatiijiyaddaasi waxay u baahan tahay buu yidhi dhaqan celin taariikhi ah fikradda ah in turkigu ku gaar yahay ama ka gaar yahay dariskiisa oo loogu talagalay inuu dib u soo ceshado door hogaamineed oo heer gobola ah, waxay salka ku haysaa fikrad ah dal ahaanaya sida dhaxalkii boqortooyadii cismaaniyiinta dhaqankii cilmaaniga ahaa ee aasaasihii turkiga kamaal ataturak uu aasaasay jamhuuriyadda turkiga ee aynu naqaano sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo labaatameyadii wuxuu xilligaa ku dul fadhiistay sawirkii cusmaaniyiinta oo loo tusayey dadka inay ku sugnayd dibudhac iyo waxqabad la'aan markaana aanay la socon karaynin ilbaxnimooyinkii casriga ah ee wakhtiga ahana qaaday laakiin turkiga maanta ee ordogan hogaaminaya guud ahaanba waa ka duwan yahay tii ataturk wuxuuna qaaday dariiq aada uga duwan khudbadaha siyaasadeed ee maanta iyo riwaayadaha telefishinada laga soo daayaanaa kama dhigayaan hogaamiyaashii cusmaaniyiinta kuwa lita laakiin waxay ku ammaanayaan inay yihiin horusocod ilbaxnimo cadaaladna ku ah dowladnimada isla markaana ka naxariis badnaa marka la dhinaca dhigo kuwii reer galbeedka ee xilligaa jiray taariikhyahanada dib eegista ee turkigu waxay ku taariikhyahanada dib eegistu waxay ku sifeeyeen turkiga xilligii cusmaaniyiinta mid dahabiya oo sinaan iyo cadaalad lahaa oo ay dhibsadeen oo keliya boqortooyooyinka reer galbeedku xisbiga talada haya turkiga ee cadaaladda iyo horumarinta wuxuu si istabajooga ugu baaqayaa hiddihii cusmaaniyiinta si loo caddeeyo siyaasaddeeda arrimaha dibadda awoodda militariga ee ankara iyo dibudhigista washington ee bariga dhexe ayaa fududaysay waddooyinka loogu talagalay turkiga ee khilaafaadka gobolka warshadaha difaaca ee sii koraya ee dalka ayaa siiyey ciidamada turkiga ee ciraaq liibiya iyo suuriya diyaarado hubaysan oo ay iyagu soo saareen inay isticmaalaan turkiga ayaa gacan ka geystay sugidda guushii dagaalka azerbajaan iyo armeniya ee gobolka nagorno karabakh maadaama isku tiirsanaanta sii kordhaysa ee dhismaha milatariga iyo warshadaha ee turkigu ay siisay hogaamiyaasheeda kalsooni ay ku hirgeliyaan awoodda gobolka turkigu wuxuu sii ballaadhiyey howlihiisii badda bariga mediteraneanka isagoo wax badan aan ka welwelin diidmada maraykanka taa beddelkeeda dalka ruushku waxa uu ahaa awoodda uu ku khasbanaa ordogan inuu iska ilaaliyo madaxweynaha turkigu wuxuu xilligaa xidhiidh dhow la samaystay buutin wuxuuna ku dhaqmay isuduwidda iyo u ogolaanshaha moscow ee howlgal kasta oo dibadda loo geynayo laakiin iskaashigana wuxuu socdaa ilaa iyo haatan qoraagan dalka maraykanku waxa uu leeyahay xirfadda dhabta ah ee siyaasadeed ee ordogan waa ka faa'iidaysiga maqnaanshaha nidaamka caalamiga ah iyo helitaanka fursado uu kula ciyaaro oo ku ciyaarsiiyo ruushka iyo maraykanka midba midka kale